находитесь на канале Кубик Юрика. Это третий выпуск. Сегодня я вам покажу новый фокус. Это разобранный кубик 3 на 3. Начинаем.